गाय को शेट ठोक दीजिए महाकाल का दबा के गाय को शेट ठोक दीजिए पांच हजार लौटे दिख जाना चाहिए हेलो हेलो गाइस तो कैसे आप सब लोग आप सब बढ़िया होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे तो गाइस आज लेके आया हूँ मैं आप सभी के लिए एक फुल मैप की बेहतरीन वीडियो जिसमें कि काफ़ी प्रो बंदे आए थे हिपो बंडल सकुरा बंडल और रेड क्रिमिनल बंडल भी आया था तो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो स्किप मत करना लास्ट तक पूरी वीडियो देखना बहुत ही बेहतरीन मैच था काफ़ी खतरनाक हुआ था और यहाँ पे हम क्लोक टावर में उतरे थे गाइज और ये मेरी पहली वीडियो है गेम वाइज के साथ तो आप इन्जॉय करना और वीडियो पूरी देखना और गाइज मैं थोड़ा बिजी था इसलिए वीडियो लेट आई तो आज से वीडियो रेगुलर ही डालूंगा मैं Terima kasih Gracias. आऊँ एक्चुअल मैं यार दिन आज नहीं चलना चाहूँगा तो एक घंटा पे तो हम लिंक भी निकाल देंगे और अगर हम तुम भी मत देता हूँ मैं देता हूँ अरे नीचे बंद नीचे बंद वो बंद भाई नॉर्थ वेस्ट पे क्या करना बता मेरा हूँ तभी दे पाए मार मैं डाउन डाउन ये क्या उधर ही है क्या अभी बताते रहो ना फायर देते रहो उनको अरे उनको कंटिन्यू फायर देते रहो अरे फायर दे रहे हो कंटिन्यू बंदे उधर ही हो कोई बताता ही नहीं है चुप हो जाते उसके बाद देखिए मेरा मैं बस पहुंच जानी है भाई चार गोलियों खबर की मांग पकड़ने को चार गोलियों इधर है बंदा इधर है वो मशीन के सामने हिट है मशीन के वो एक हां भी भाई तुम अपन आ गया तुम्हारे पे अंदर के सामने पहुंचने वाला बस मारो अबे आओ कब से लगा हुआ ही बोल रहे इसको लगा के सौरभ कवर सौरभ பேசுறது பேசுறது பேசுறது கணிஞ்ச பந்தாச்சு அவரை பேச खत्म tata bye bye goodbye गया राहुल त्याच्या सामेड उतर अहो राहुल अरे यार बिकी भाई सात और राहुल चल दस लाइक दस लाइक ग्यारह लाइक गया खत्म आठ लाइक आठ लाइक आराम से करो अरे यार ये मर गया तो पुराने पिंगू आ गया पिंगू इधर उधर देख ले गन गुन देख ले मिले होंगे लाइन चुप रहा चुप रहा चुप रहे तेरे पास मार लगा दिया तेरे पास पेस्ट है ना मां बहुत बढ़िया लूट लूट लूट एक एक एक अरे एक बंद रुक दे दे पिक्चर दे दे कोई नहीं एक एक दे दे भाई जल्दी पकड़ जान लो दो ही बंदे एक ही बंदा बचा एक ही बंदा बचा आराम से एक ही बंदा बचा अरे अभी क्यों लगाया यार कोरोनो क्या बंदे हो पीछे बंदा है पीछे बंदा अबे कोरोनो लगा दिया जहाँ पे